久しぶりですレイナですタカですエリキブログですお久しぶりです本当にお久しぶりあのめちゃめちゃ久しぶり最後に撮ったビデオは半年前かな最後の国は中国中国。なんじゃない中国万里の長城あそれだったいろんなメッセージとかも <laughs> くれたしどうなったのみたいな 中国で死んだのみたいなそうインスタと YouTube にいろいろ視聴者さんから、うん、みんな心配してくれましたえっ、ー、と私たちは日本に帰りましたそう中国の北京から日本に帰ってきました、はいで最後の動画がバリの長女だったんでねで日本に帰ってくると後も動画作ろうとしてたんだけどなんかいろいろねバタバタとかして忙しくてなかなかね動画が作れなくてはい半年経ちました不通になってしまいました もうなんかこの世界一周が終わりましたという動画を撮るのがちょっと遅すぎるのでそう <laughs> それだけじゃなくてまあ帰ってから何をしたか今後このチャンネルでどうするつもりかという話を含めて1個の動画にだいろいろね報告することがあるんですよ、うん、てかまずね顔がね多分変わってるんだよね6ヶ月前中国から帰ってきた時ってもう激痩せしてたのでえー、痩せてたし顔が 黒かったしそうね焦げてたね焦げてた今6ヶ月日本に来てだいぶ白く戻ったし顔もねふっくらしてきたしやっぱねやっぱね日本のご飯はねうまい食べたら食べたらみんな結構ねこうやって吸収してっからはい高かねはいレナもやって <laughs> レナの方がここの辺出しとこうか当時のやだやだ かと、全然話が進まない全然進みませんはい私たちが変わりましたっていうことでまずは、えーと、いろんな人が気になってたので中国からどうやって書いたのと日本に帰ってから何をしたかということをちょっとえーと、答えましょうそうあそうそう、はい、覚えてないもう6ヶ月前の中国6ヶ月前の中国は と飛行機が韓国経由東京に飛ぶ予定だったけど中国の空港に着いたら私たちの韓国行く飛行機が遅れてるっていうことが分かってたそうだなんか30分遅れてその後1時間遅れてで2時間になってでそれはあの夜中の中国の上海韓国に着いて私たちは飛ぶ予定飛行機はなんか1時間前 出発してた結果はその日になんかできるだけその日に日本に飛びたかったからあの安いあそうだ取り直したんだそう取り直した結局東京じゃなくて大阪に飛んで大阪から電車で名古屋に帰ったあれ電車で帰ってきたっけ電車で帰ってたえそうだったっけあれ名古屋でかったっけ名古屋に飛んでたあれはい、えー、半年後の話なので、ね、本当に2人で世界一 <laughs> <laughs> どうぞ説明してください <laughs> まずは家がなくて <laughs> あのホームレスです私たち両親の家に3か月892か月半ぐらい2か月ぐらいねはいタの両親の家に泊まってそこから、えーと、とタカが仕事を探し始めてそう、ね、で私は、えーと、とビザを取り始めました私は外国人なので、うん まあ、日本に言いたいならビザが必要ですそうだねと結婚したら配偶者ビザがもらえるという考え方で配偶者ビザを取りましょうというじゃあ配偶者ビザを取るために何が必要かというと結婚することが必要ですねでえー、っと皆さん日本で結婚した方が今あ婚姻届を出すのがめっちゃ簡単だと思ってるかもしれないけどだって市役所に行って反抗して終わりだからね普通の日本人の結婚は、はい 残念ながら国際結婚だとえっ、ー、とめちゃくちゃめんさいめちゃくちゃめんどくさいもう二度と結婚しないはい外国人とマジでめんどくさいんだよえっと1か月以上かかりましたで何がそんなに時間がかかるというとあのようやくね、い、結婚できました、はい、写真はこちらです その次はあの簡単にビザ取れるかなと思いましたけど7月の末に日本に戻りましてそこから結婚するような手続きをして結局9月の2日に結婚してそこからビザの手続きを始めた大使館とかに行ったりすることも含めてもう一回言って <laughs> 続けないで話は10 <laughs> 月の 1日にビザをもらいました。もうあの離婚しない限りここに住める。あ別に今永住権じゃないか。配偶者ビザでいるだけだから。うん、そうそっかそっか。だから配偶者がいなくなったら帰らなきゃいけないね。さよなら。はいさよなら。離 <laughs> 婚 <laughs> しなくて。 ってそう多分見ててくれてる方の中にも国際カップルでこのチャンネルを見てくれてる人とかも多分いると思うんだけど結婚の時めちゃめちゃ面倒くさいし大変なので時間をそうそうそうって前もっていろいろ計画的にこうやっていかないと急に取ろうと思っても取れないんで気をつけてください、はい、でもし何か分かんないことがあったらねメッセージください、はいまあ、国プロフェッショナルなのでだけあの国によっても変わるあそうだドイツだったら全然答えれるんだけどまたアメリカとかイギリスとかだとまた変わるから、 であの仕事の話もちょっとしなきゃいけないよまあたかがコンサルだね、うん、コンサルの仕事をまたやりたいと言ってたから、うん、何個かの会社とこう面接して最終的に1個に決めて10月の1日から働き始めましたはいそれはかのから以上です <laughs> えっとで私は自営業でフードツアーをやり始めた 名古屋飯を外国人に紹介するツアーをいくつかを作り始めて、えっと、昔もブローギングとかしてたから、うん、まあ、名古屋をフォーカスしたブログとかを書き始めて一応載ってとこかまあ英語なので全部英語だけど <laughs> でタカが10月から仕事始めて私も10月からそのあのツアーとかブローギングとかを始めて10月15日ぐらいに、うん 家に引っ越してそうそう引っ越しとかもあって家具いろいろ見に行って2人の意見合わない合いません <laughs> 合わないんで合わないいろいろね、言い合いになってで、はい、結局まあ決まって家も決まって家具もちゃんと揃えてまあこのチャンネルはどうしようかなって考えて今なんかこうしようということを発表したいね発表したいどういうこと何をするの <laughs> ノープランノープランまあ今まではその世界一周のデイリーブログみたいなそうだ、ね、毎日じゃないけどもうなかなかね海外旅行とか旅とかってまとまったこ時間を作っていけなくなっちゃうんでこれからは日本にある生活をみんなに共有したいなと思いましたどこかに日帰りトリップとかに行ったりそうね普通になんでしょうね 難しい <laughs> えっとこれからどうなるか分かりませんそうこれからどうなるか全然分かりません逆になんか聞いた方がいいんじゃないどんな動画を見たいかとか、うん、世界一周した2人だからなんか旅の tips とかあとあ、国際カップルだからこそなんとか急にテンション低い大丈夫 <laughs> そう国際カップルだから国際カップルに関するネタとかえーとまあ、見たいなと思ってるのが、えーと、と下の コメントに書いてくださいこれは <laughs> 幸せな人だねそれでコメントあとなんか言っとくべきことあるえっ、ー、と今まで見てくれてありがとうね本当に <laughs> いやそうだよ今チャンネル登録者数が1万7千人ぐらいかなあんまり信じられないぐらいのなんか一番人気のがドイツ そうだねドイツの朝ごはんとかね私もちろんめちゃくちゃ嬉しいねそうだね自分の朝ごはんがねみんな知りたかったってことだもんねねね <laughs> だからあねね <laughs> ねね <laughs> ャルを登録してください確かにねねアホ <laughs> やアホやね <laughs> <laughs> じゃあまた次の動画で会いましょうねバイバイバイバイ